बिसमीम अल्लाम दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप ख़ुद को बदल सकते हैं या अगर आप अब तक नहीं बदल पा रहे तो उसके पीछे रीज़न्स क्या चाह रही हैं बैकेंड पे लॉजिक्स क्या हैं जिनकी वजह से आपसे नहीं हो पा रहा और मुझसे हो गया वेल well, ये जो बात थी ना कि आपसे नहीं हो पा रहा और क्यों नहीं हो, हो पा रहा इसके पीछे मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और मैंने देखा कि यार बैकेंड पे कौन से ऐसे फैक्टर्स चल रहे हैं जिसकी वजह से अक्सर लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि जी हमसे नहीं हो पा रहा तो मैंने कोशिश की कि मैं उन चीज़ों को हाईलाइट कर सकूं ताकि मैक्सिमम लोग अपनी गलती की निशानदही कर सकें और उस गलती के बाद उस गलती को ठीक करने की कोशिश कर सकें वेल well, अक्सर लोग होते हैं मेरे चैनल पर जो पहली दफ़ा आते हैं वो वीडियो को पूरा भी नहीं देखते literally this is reality video को पूरा भी नहीं देखते थोड़ी सी वीडियो देखेंगे नीचे देखेंगे व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप पे कॉल करना शुरू हो जाएंगे धड़ाधड़ कॉलें करेंगे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार की दो बार की दस बार की फिर वो सेल नंबर भी होगा उस सेल नंबर पर भी कॉल करने शुरू कर देंगे एक बार दो बार दस बार पचास बार करना शुरू कर देंगे अब जब वो नंबर बिजी जाएगा तो लोग सोचेंगे कि पता नहीं ये तो वहाँ बातें करता है कि ये फ्री में होगा और ये फ्री होगा तो ये तो यहाँ तो इसका नंबर बिजी है चलो थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं फिर थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं फिर बिजी होता है लोग सोचते हैं कि पता नहीं शायद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ है और यूट्यूब पर तो ये ऐसी बातें करता है फिर चलो थोड़ी देर बाद कॉल करेंगे फिर थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं फिर थोड़ी देर बाद नंबर बिजी होता है फिर वो लोग सोचते हैं कि पता नहीं इतना विल है कि हर टाइम ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही लगा रहता है फिर थोड़ी देर बाद कॉल करेंगे अब थोड़ी देर बाद फिर नंबर बिजी होता है फिर बात होती है असल में उनके अंदर एक वो होता है ना एक गुबार सा आ जाता है वो गुबार को सोचते हैं कि एक टेक्स्ट करते हैं इसको एक मैसेज करते हैं और उस मैसेज में वो उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो जाते हैं बड़ा आसान है बाय द वे ये आ, जो है ना ऑप्शन का इस्तेमाल करना लेकिन याद रखिएगा अगर मैंने किसी को कोई बैड कमेंट कर दिया ना या बैड रिप्लाई कर दिया तो खुदा ना खास्ता उस बेचारे की नींद हराम हो जाएगी तो ऐसा ना करें जुल्म ना करें अगले की मजबूरी समझें प्लीज़ हेल्प प्लीज़ हेल्प ये वर्ड ना यूज़ करें दूसरी चीज़ में ये होता है कि दूसरे केस में मैंने ये देखा है कि लोग मुझे जब व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं या वोट लोग जब मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं तो एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि फ़लाँ बंदे से हम हो गए फ़लाँ हकीम से हो गए फ़लाँ डॉक्टर से हो गए फ़लाँ के पास चले गए फ़लाँ के पास चले गए हमें आराम नहीं आया प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ आप हमारी मदद करें फ़लाँ को दस हज़ार दे दिया फ़लाँ को पाँच हज़ार दे दिया प्लीज़ प्लीज़ मदद करें वेल well, अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं अब जब यही चीज़ें होंगी कुछ लोग मेरे व्हाट्सएप पे भी ऐड हैं जो बिल्कुल मेरे स्टेटस देखते हैं सारी चीज़ें देखते हैं एक दिन अचानक कॉल करते हैं कि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारी मदद करें ठीक हो गया जी अब इसके बरक्स आगे चलते हैं आगे वाली भी एक स्टोरी है वो ये भी स्टोरी है कि जी फलां बंदे के पास हम गए फलां डॉक्टर के पास उसने हमसे सात हज़ार रुपया चेकअप फ़ीस ले ली तीन हज़ार चार हज़ार की दवाइयाँ लिख के दे दी महीना मैंने दवाई खा ली है प्लीज़ मेरी मदद करें मुझे सिर्फ आपके पाँच मिनट चाहिए ये तीन चार स्टोरीज़ आपको सुनाई ये तीन चार स्टोरीज सुनाने का मकसद ये है कि ये ना समझें आपकी जो इस तरफ बैठा है उसको कुछ भी नहीं पता अब ये ना सोचें दुनिया में आज की दुनिया में ना कोई इंसान वो कहते हैं ना भोले बादशाह नहीं है हर बंदे को अपनी डिफेंडेंट में क्या क्या कुछ उसने करना है सबको पता है ये ना सोचें बहरहाल हकीकत यही है कि आपने इन चीज़ों को समझना है कि ये चीज़ें चल क्या रही हैं फ़लाँ को आपने दस हज़ार दे दिया फ़लाँ को आपने बीस हज़ार दे दिया फ़लाँ को आपने पचास हज़ार दे दिया फ़लाँ ने आपकी मदद नहीं की फ़लाँ ने आपकी मदद नहीं की मैंने आपकी मदद नहीं की आप मुझसे बदजन हो गए आपने मेरे चैनल पे आके कमेंट शुरू कर दिए वीडियोस पे कमेंट कर दिए या समहा व्हाट्सएप पे कमेंट कर दिए एक बार सोचें ज़रा कि आपने खुद की खुद की मदद की क्या आपने खुद खुद की मदद की नहीं की नहीं की भाई मैंने एक चीज़ वाजिया कह दी कि ये वीडियोस क्या मदद नहीं है आप यूट्यूब पे सर्च कर लें आपको बहुत कम ऐसी वीडियोस मिलेंगी मैंने पूरी एक एफर्ट लगा के वीडियोस बनाती और उन वीडियोस में सारी मदद बता दी मेरा था ही नहीं कि यार मैं कभी भी दूसरों को प्राइवेट कोचिंग की तरफ लाऊं या इस तरह की कुछ करूं कि मैंने तो ये सब जो भी कुछ था सिर्फ ये सोच के किया कि यार मैक्सिमम लोगों की हेल्प आउट हो सके मैक्सिमम लोगों की ताकि मैं इसको एज अ प्रोफेशन लेके चलूँ और मेरा प्रोफेशन यही हो कि यार मैं बस वीडियोस बनाऊँ और लोगों की मदद करूँ हाँ जो बेचारे गरीब गुरबा जो नहीं दे सकते फीस मेरी वो प्राइवेटली कोच हो जाए फ्री में हो जाए और जो फीस दे सकते हैं उनका क्या होगा वो भी फ्री में आ रहे हैं वो भी फ्री में अब ये चीज़ आपसे इसलिए तो नहीं हो रही कि आप खुद खुद की मदद नहीं कर पा रहे आप खुद खुद को समझा नहीं पा रहे आप खुद खुद के लिए टाइम नहीं लगा रहे और, और दूसरे से डिमांड कर रहे हैं कि कोई बंदा आपको फ्री टाइम देगा और फ्री में ठीक करेगा और ये वीडियोस बिलीव मी मेरी बहुत रिसर्च है बहुत मैंने इन पर टाइम लगाया बहुत पैसा लगाया तब जाके ये चीज़ें हासिल की हैं आपसे क्यों नहीं हो पा रहा और मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा वजह है अमल आप में और मेरे में सिर्फ अमल की कमी है वरना मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं इस्तेमाल की मैंने भी एक अमल किया था और वो अमल इकबाल अपने शेर में बता चुका है कि अमल से बनती है ज़िंदगी जन्नत भी और जहन्नुम भी अगर आप इस जहन्नुम में रह रहे हैं तो इसका कोई और ज़िम्मेदार नहीं है बड़ा आसान है कह देना कि जी कामरान साहब ने हमारी मदद नहीं की थी जी कामरान साहब ने हमें जवाब नहीं दिया था जी कामरान साहब ने हमारे व्हाट्सएप को नहीं सुना जी कामरान साहब ने हमारे फ़लाँ कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया बड़ा आसान है ख़ुद को जस्टिफाई कर लेना लेकिन बड़ा मुश्किल है इन बातों पे अमल करना जो बातें मैं आपको बता रहा हूं अगर अमल करेंगे तो ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी बाई सीधी बात है अगर नहीं अमल करेंगे तो ज़िंदगी फिर जिस तरह चल रही है चलती रहेगी अगर आप मेरी बात करें मुझसे क्यों हो गया यार लिटरली मुझे याद है अभी ये मेरा चौथा ईयर्स कंप्लीट होने वाला है इस पूरे जर्नी को मुझे याद है जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो आप तो मैं कोई वीडियो में कोई उल्टी सीधी बात कर दूँ या कोई ऐसी बात कर दूँ जो तबीयत की जो आपकी तबीयत के ख़िलाफ़ हो तो आप फ़ौरन कहते हो कामी भाई ये बात आपने गलत कर दी काइंडली इसको जस्टिफाई करें मैं कर देता हूँ जस्टिफाई अब ज़रा सोचो कि यार जब मैं इन सब चीज़ों में था मैं लोगों के पास जाता था डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाता था बड़े बड़े नामवर शख्सियात के पास जाता था एक ही चीज़ कहने को मिलती थी कि यार आप ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर सकते विदाउट मेडिसन आप इसकी गेम को विदाउट मेडिसन नहीं खेल सकते नहीं जीत सकते तो मैं कहाँ खड़ा हूँ मैं कहाँ देखता हूँ कहाँ सोचता हूँ वेल well, मेरे नज़दीक एक सबसे बड़ा सवाल था कि मैं इसमें आया ही क्यों और मुझे इस सब चीज़ों से निकालना क्यों है ख़ुद को इसके लिए मुझे दीन ने बहुत हेल्प की मेरे मज़हब ने बहुत हेल्प की अल्लाह ताला का फरमान है कि इंसान अशरफल मखलूक़ात मैंने पैदा किया है मतलब ये सब मखलूक से अफजल है ये सब मखलूक से अशरफ है तो फिर ये चीज़ जब हो गई अल्लाह ताला ने कह दी तो फिर बाकी क्या बचता है बाकी तो कुछ नहीं बचता मतलब एक चीज़ जिसे बनाने वाला कह रहा है कि ये सबसे अशरफ है ये सबसे जो है वो बेटर है यही सबसे बेस्ट है तो वो चीज़ अगर किसी जगह में अटक जाएगी तो यकीनन उसको कुछ ना कुछ रास्ता तो अल्लाह ताला ने बनाने वाले ने दिखाया होगा बस वो नहीं देख पा रहा होगा जब चारों रास्ते बंद भी हो जाते तब भी आसमान का रास्ता तो खुला है ज़मीन का रास्ता तो खुला है इंसान ज़मीन में भी खुदाई कर सकता है आसमान में भी जा सकता है दो रास्ते तो फिर भी खुले हैं कहीं भी जा सकता है इंसान तो ये चीज़ मुझे क्लियर करना बड़ी ज़रूरी थी कि यार मैं इसमें क्यों आया तकरीबन जो पहले तीन साल की जर्नी थी उसमें मैंने तकरीबन जो है ना दो साल तो ऐसे थे कि जिसमें मेरे ख्याल से मैं चार घंटे ही सोया हूँ मेरी बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी स्लीपी आपको लग रहा होगा अब अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप बेहतर हो रहे हैं इसलिए तो बेहतर हो रहा हूँ कि मैं नींद पूरी लेता हूँ वरना मैं most of the time study में गुजारता था मोस्ट ऑफ द टाइम अभी भी रिसर्च में गुजारता हूँ इतनी बड़ी मैंने अपनी ज़िंदगी लगा के रिसर्च की क्योंकि यार मेरा कोई और मकसद नहीं था मेरा मकसद था मैंने खुद खुद को इस चीज़ से निकालना है जब मैंने खुद को इस चीज़ से निकाला देन मैंने फाइंड आउट किया कि यार मुझे इस चीज़ों में क्या चीज़ें थी जो मैं गलत कर रहा था वही गलतियाँ मैंने लोगों को बताई कि यार आप ये गलतियाँ ना करो अब आप वीडियो भी नहीं देखोगे टाइम भी नहीं लगाओगे और लगा दोगे हेल्प हेल्प हेल्प तो आप अपनी हेल्प तो खुद करो मेरी हेल्प तो छोड़ो अपनी हेल्प तो खुद करो क्या ये वीडियोज हेल्प नहीं है अगर ये वीडियोज़ हेल्प नहीं है तो बताएं इस चैनल को डिलीट कर देते हैं फिर एक नंबर चला देते हैं उस नंबर पर कितने लोग आ जाएंगे मैक्सिमम सौ दो सौ हज़ार पाँच सौ आप ज़रा सोचो कि ये वीडियोस कितने लोगों तक जाएंगी यार आपको साथ देना चाहिए आपको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए ऑलरेडी हम इतने डिजर्विंग लोगों को फ्री में कोच कर रहे हैं जो लोग इस तरह के हैं उनसे भी तो फिर शर्म आती है यार कहते हुए भी कि यार आपको नहीं लगता ये चीज़ें ना करें ऐसी चीज़ें आपके लिए बड़ा आसान है इवन हम लोग जल्दबाज होते हैं और एनजाइटी में तो बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं जल्दबाज इंसान की यही कोशिश होती है कि बस अभी हो तुरंत हो इसी वक्त हो यही चीज़ तो असल में हमें बर्बाद कर रही होती है आपने थोड़ा सा रिलैक्स रहना है थोड़ा सा खुद को काम करना है यू आर योर किंग आप अपने बादशाह हैं बिल्ली मी आप बदल सकते हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है कोई कुछ नहीं है अगर मेरे जैसे इंसान ये कह रहे हैं ना आप खुद को बदल सकते हैं तो इट्स मीन कि आप देखो एक होता है डॉक्टर जिसने पढ़ा होता है एक होता है मरीज़ जिसने वो चीज़ें बर्दाश्त की होती हैं तो डॉक्टर ने पढ़ा हुआ है उसने उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ मरीज़ ने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ तो जब मरीज़ उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके आता है ना तो वो किसी दूसरे मरीज़ को बताता है कि यार ये चीज़ें हैं तो वो उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगती हैं देखा मैं मरीज़ का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इंसान जो है इंसान हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं हमें मरीज़ के टाइटल से बुलाते हैं तो ये लफ्ज़ हमें बड़ा बुरा लगता है इसको बुरा नहीं जानना चाहिए यार इट्स गुड हमारे लिए अच्छा है अगर कोई साइको कहता है आपको कोई कुछ भी कहता है यार ये है देखिए नफ्सियात में जो बंदा भी उलझेगा तो ही वो अपनी नफ्सियात को समझेगा ना और जब कोई बंदा अपनी नफ्सियात को समझ लेगा तो ही वो स्ट्रांग बनेगा दो लफ्ज़ मेरे हमेशा याद रखिएगा दो लफ्ज़ ये दो लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी बनाएंगे दो लफ्ज़ यूज़ और चूज़ अगर आप कमज़ोर होंगे ना तो लोग आपको यूज़ करेंगे अगर आप स्ट्रांग होंगे तो लोग आपको चूज़ करेंगे आपके ऊपर है कि आप यूज़ होते हैं या चूज़ होते हैं ज़िंदगी में चूज़ होने वाले बने लोग आपको चूज़ करेंगे तो प्लीज़ यार आप लोग परेशान ना हो खुद को स्ट्रांग करने पे मेहनत करें एफर्ट करें अगर आपको लगता है कि कहीं आप किसी जगह पे स्टक हो रहे हैं तो आप रहनुमाई के लिए आप जो है वो थोड़ी सी जितनी भी आप समझते हैं कि यार इतना मैं इस बंदे का टाइम अफोर्ड कर सकता हूँ उतना आप प्राइवेट टाइम ले लें थोड़ा सा टाइम लेके आप चीज़ें समझ लें एक रोड मैप तो बनवा लें चीज़ों के लिए अब लगाएं तो सही पूरी कोशिश तो लगाएं पूरा ज़ोर तो लगाएं यार मैंने ज़ोर लगाया है मुझे पता है वक्त लगता है मुझे पता है पैसा लगता है मुझे पता है एफर्ट लगती है सब कुछ लगता है लेकिन आप खुद सोचें कि अगर आप कुछ भी नहीं लगाएंगे एक कीमत भी हर अच्छी चीज़ की ना एक कीमत होती है इवन हर बुरी चीज़ की भी एक कीमत होती है आपको जब तक वो कीमत अदा नहीं करोगे ना आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी आजमा के देख लें इस बात को बारीक सी बात है इसको ज़रा सोच के और खोल के देखें हर चीज़ की इंसान कीमत अदा करता है दुख की भी कीमत होती है और सुख की भी कीमत होती है इंसान को अदा करनी पड़ती है कीमत नहीं अदा करेगा तो इंसान कैसे रहेगा कुदरत ने हर चीज़ जोड़ रखी है आप ये नहीं कह सकते कि कल को कि अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला जी मेरा दिल नहीं कर रहा था नमाज़ पढ़ने को तो इसलिए मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी अल्लाह फिर भी आपकी पकड़ करेंगे अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे बेशक वो गफूर रहीम है लेकिन वो अदल इंसाफ पे भी जो है ना वो कादिर है वो अदल इंसाफ भी करता है तो अमल की शर्त उसने जोड़ रखी है ऐसा नहीं कि आप रात जाग के गुजार दें और अल्लाह ताला से सुबह रिक्वेस्ट करें कि अल्लाह ताला दिन को रात कर दे मैंने सोना है तो नींद आपकी डिस्टर्ब होगी मतलब हर इंसान जो है ना वो कुदरत के कानून में है कुदरत के कानून में रहेगा कुदरत के साथ रहेगा तो ही बेनिफिटेड रहेगा कुदरत के कानून को तोड़ने की या इन कानून को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा तो नाकाम हो जाएगा आपको इन कानून को अपने साथ नहीं मिलाना इन कानून के साथ आपने मिलना है तो ही आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकेंगे वेल मैंने भी बीच में लापरवाहियाँ की थी तो फिर मैं दोबारा इन चीज़ों में आ गया तो आपने भी अगर लापरवाहियाँ की तो आप भी दोबारा आएंगे ये बात याद रखिएगा इंसान को नेचर के ला को फॉलो करना पड़ता है रात आराम के लिए दिन काम के लिए अब दिन आराम के लिए बना लें और रात काम के लिए बना लें और सोचें कि कुदरत मुझे नहीं पकड़ेगी तो सर कुदरत तो मोटा डंडा लेके आएगी फिर मारेगी आपको और ऐसा मारेगी कि आपको याद रहेगी आपकी नानी याद आ जाएगी तो यार please try to understand simple रहो परेशान नहीं होना परेशानी होना परेशानी के हल के लिए हर चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा किया है बस आपको अपना जो देखने का एंगल है वो बदलना है अभी आप देख रहे हो सिर्फ प्रॉब्लम्स की तरफ उस तरफ क्यों नहीं देख रहे जो सोल्यूशंस हैं आप अपने किंग हो आप अपने मेकर हो आप ख़ुद को बना सकते हो आप ख़ुद को मिटा सकते हो इन सेंस क्रिएटर तो अल्लाह है ना लेकिन आप अपने मेकर हैं कि आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो आप अपने अंदर को मॉडिफाई कर सकते हो ओबियसली आप तीन हाथ तो नहीं लगा सकते अपने लेकिन फिर भी <laughs> इंसान अपनी सोच बदल ले तो सब कुछ बदला जा सकता है मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि इंसान सब एक जैसे हैं फ़र्क सिर्फ सोच का है तो आप दूसरों से अगर अलग होना चाहते हैं तो अपने इस माइंडसेट को बदलो प्लीज़ यार मुझे बुरा समझने की बजाय मुझे बुरा सोचने की बजाय मेरे बारे में ये सोचने की बजाय कि यार ये बंदा मदद नहीं करता आप थोड़ा सा समझो तो सही कि मदद ऐसा करनी किसने आपने खुद अपनी मदद करनी है अगर आप मेरा टाइम लेंगे तो ओबियसली वो सबके लिए फ्री तो नहीं हो सकता और अगर आप अपना टाइम भी लगाएंगे वो भी फ्री नहीं है यार उसकी भी कीमत है उसकी भी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी आप किसी को भी देते हैं तो अपना वक्त देते हैं और वक्त के बदले ही आप अपनी एक कीमत लेते हैं तो बेटर इज़ दिस कि यार थोड़ा सा स्टिक हो जाओ आज से इस बच्चे को बड़ा आपने कहा एक्सक्यूज़ तेरे बड़े देख लिए बेटे चल अब काम पे लग जा तो इसको थोड़ा सा काम पे लगाओ यकीन करो ये तुम्हारे लिए वो कर देगा जो तुम सोच भी नहीं सकते दुनिया में सबसे बड़ी जो इंसान की अपनी चीज़ होती है ना वो उसकी प्रोडक्ट जो होती है वो उसकी अपनी ज़ात होती है आपकी सबसे बड़ी प्रोडक्ट आपकी अपनी ज़ात है इस पर इन्वेस्ट करें जी भर के इन्वेस्ट करें खुल के इन्वेस्ट करें यकीन करें खुल के इन्वेस्ट करेंगी आपको बहुत कुछ वापस करेगी तो वीडियो का अहतमाम यही करते हैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे दुआ तो में याद रखिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ असलम अल्लाह हाफिज़